月明かりだけがただ一つの道しるべ痛みも悲しみも拭いきれずされどこの胸の炎は消させないたがめに僕たちは